over de meisjes. Voor jongetjes is dat best een leuke man. Voor nu en dan. De meisjes.

I'm in for förbi still, I'm sitting still.